気がいいんですけど高速の風がすごい。到着しました寒いです だいたい川越観光終わって今から車に戻って買って